DJ, and I'll show you the spirit of Jika kau bahagia dengannya Aku terluka Tak bisa dapatkan kau sepenuhnya Aku terluka